So, hoe sal jy die som totaal van 'n goed geleefde lewe vir jouself wou beskryf? As jy dink aan jou eie lewe en jy sou wou sê so lyk like my lewe as dit goed gelewe is. Ek aanvaar jy sal onmiddellik sê en dit is 100%. Dis 'n lewe wat saak maak voor die Here tussen mense. Reg so. Maar tog ten spyte van die feit dat ons almal so halwe idee het oor wat is 'n goed geleefde lewe, kry baie min mense dit reg om uiteindelik te sê my lewe het geregistreer. Dit het punte getel. Dit het saak gemaak. Dit het vir God en vir myself en vir almal rondom my groot betekenis gehê. Die prediker sal met wie ons gereis het en vandag nog steeds is diep op soek na die sin van die lewe. Hy het dit nie gekry waar mense dit tradisioneel kry nie. By uh, vinnige uitsprake, by vinnige beloftes. Nog minder het hy die sin van die lewe gevind in geld, plesier, wysheid, grade. Jy noem dit. Die sin van die lewe het hy ontdek in stilte, in 'n een bietjie eenvoud, in die breek van brood saam met die Here en geliefdes in die oopmaak van die geskenk van vreugde wat die Here gee. Prediker het geleer, vreugde is nie te vind in dit wat ons dink vreugde bied nie. Veiligheid, voorspoed, baie geld, geluk om alles te koop wat jy wil hê nie. Hy het agtergekom dwaase jaag dikwel sulke geluk agterna. En daarvan gepraat, sluit ons vandag aan by hoofstuk 10, 11 en 12 in ons vinnige saamreis op weg en op soek na dit wat die Here as sin en vreugde beskou. Hoofstuk 10 gaan oor dwaase met name. Die prediker is besig om vir ons as te ware so 'n beeld voor te hou van hoe dwaase lewe met die verstandnis of met die hoop dat jy en ek nie klakkeloos, willoos agter dwaase sal aanhardloop nie. Nou ons het al vir mekaar gesê dat daar is nie maar net een soort dwaas in die Ou Testament nie. Daar is 'n hele verskeidenheid van Hebreëse woorde, ook in die Prediker, ook in Spreuke en in ander Bybelboeke vir dwaas. Die grootte wat hier in Prediker 10 gebruik word, is die kasiel en die sekiel, die die die dwaas sonder rede, die die dwaasige dwaas, die dom dwaas, die harde kop, klipkop, onbekeerbare, onluisterbare, onleerbare dwaas. En hy sê sulke soort dwaasheid in Prediker 10 vers 1 is min of meer dieselfde as dooie vliee in goeie salf. Ons ken die ou grappies altyd van die die sop wat dan die vlieg in het en die kelner wat dan geroep word Maar maar jy gaan dan bitter kwaad wees as jy 'n potjie medisyne oopmaak, 'n 'n salfie vir jou vel of jou oog en jy kry 'n dooie vlieg daarin. Prediker sê dit is wat gebeur. Jy koop 'n duur salf en die volgende oomblik is daar 'n dooie vlieg in. Dooie vliee en dwaasheid is dieselfde. Dit bederf, vernietig alles. En daarom sê hy, die een ding van 'n dwaas is dat hy of sy nie hulle kop gebruik nie. 10 vers 2. 'n Dwaas dink nie en praat nogtans. 'n Dwaas oorweeg nie en handel nogtans. 'n Dwaas skiet uit die heup, ehm um, storm blindelings, bereken nie, reflekteer nie, gebruik nie sy of haar kop nie is toch my interessant dat Paulus in Romeine 12 die groot woorde sê, ja in vers 1 van Romeine 12, dat ons ons levens as heilige God welgevallige tempels tot sy beskikking moet stel. Maar in vers 2 sê hy, ons moet toelaat dat God ons denke, ons gedagtes vernieuwe. Want dwaasheid kom na vore ook in die manier hoe jy dink, of moet ek liever sê, hoe jy versuim om te dink, goed te dink, na te dink, te reflekteer. 'n Goed geleefde lewe is 'n gereflekteerde lewe. Is 'n lewe waar ek dink, waar ek as ek in die oggend opstaan, dink oor hoe ek 'n lewe vandag gaan leef wat God gaan verheerlik. Waar ek vanaand as ek in die bed klim, nadink oor my lewe, reflekteer en doelbewus dankie sê daar waar wysheid was en die Here om genade vra waar ek tekens van dwaasheid weerspieël het. Die prediker sê dwaase loop sonder verstand, Prediker 10 vers 3. Selfs waar die dwaas met die pad langs loop, ontbreek sy verstand. Hy wys vir almal. Dwaasheid wys dit lek uit. En daarom het hy En ek gaan nou nie by alles stil staan in Prediker 10 nie, maar 'n klompie kenmerke van dwaasheid. Veral in die regte lewe vind hy dit baie volop. Vers 7 van Prediker 10. Hy sien ehm um, slawe te perd. Hy sien ehm um, dat ehm um, dwaase partykeer bevorder word tot die vlak van hulle eie dwaasheid. Uh dat hulle die plafon slaan en dat hulle dan niks verder kan gaan nie, maar Dis sleg eintlik as dwaase aan die stuur van sake staan. Hy vertel dwaase grawe slote en val self daarin. Vers 8 van Prediker 10. Hulle breek mure af en word deur 'n slang gepik. Hulle breek klippe af en word self daardeur beseer. Hulle um dink nie wat hulle doen nie. Met ander woorde in die regte lewe, in die dag tot dag lewe, jy luister en dan hoor jy hoe praat hulle deur jou ore kom jy agter hoe dwaase optree, jy sien hulle, hulle gebruik nie hulle verstand nie. Jy sien hulle dink nie. Mens sien dikwels op die televisie hierdie programme van ouens wat die dwaaste dinge aanvang. Spring op 'n skaatsbord en ry in 'n muur vas of spring van 'n dak af en maak 'n bollemakiesie en land op hulle rug of duik van 'n klip af in 'n swembad en duik mis. En dan dink jy by jouself, "Mmm, -mm, Ek onthou juis een keer toe ons in Zimbabwe was en ek en my vrou daar by die um, een brug gestaan het naby die Victoria Valle waar mense bungee jumping doen. Het een van die gidse so langs my gestaan en gesê, "Sir, are you going to jump?" Ek sê, "Nee." En hy het my so gekyk, hy sê, "You don't need to prove anything to yourself, don't you?" En ek het vir hom gesê, "Well said." En ek het nie 'n probleem met ouens wat daar afspring nie ek eh, ek hoef dit net nie te doen nie. Dis oukei okay as ander ouens dit doen. Maar ek hoef nie simpel te wees soos wat mens dwaasheid ook kan vertaal om myself te bewys nie. Ek hoef nie 'n gek te wees. Ek hoef nie die aandag die hele tyd te trek nie. Ek hoef nie in elke gesprek 'n opinie te hê nie. Ek hoef nie tussen die manne die heeltyd die sentrum te wees nie. Ek hoef nie altyd oor alles 'n eiertjie te lê nie. Dis dwaasheid. En ek dink, maar daar's aan die ander kant ook die die dun straaltjie van wysheid. Uh Prediker 10 vers 12. Die woorde van iemand wat wysheid het, vind byval. Want net soos wat jy dwaase uitken aan hulle woorde, aan hulle taal, aan hulle vuil taal, hulle oorhaastige taal, hulle geopen hulle opinietaal oor alles. Dit maak nie saak wat nie, maar hulle te opinie, hulle altyd reg wees ingesteldheid. Ek is altyd reg. En of jy stem met my saam of jy's weg. Hulle luister nie, hulle leer nie. Daar is net een persoon met 'n opinie in hulle lewe en dit is hulle self. Maar aan die ander kant, die wyse persoon, die persoon wie se woorde soos die fynste silwer is. Onthou jy Spreuke 12 en 15. Die persoon wie se woorde lewe is. By wie jy leer, by wie jy koers kry. Die die prediker sê dis die mense wie se opinies jy moet ernstig opvat, na wie se menings jy moet luister. Dwaase aan die ander kant 10 vers 13 Hulle begin met dwaasheid en hulle eindig met louter onsin, die kasiel en die ewiel van die Hebreëse dwaase is hier aan die orde. Hulle van begin tot einde A tot Z ehm um, alles spiere onsin. Versigtig, versigtig. Die dwaas put hom uit met wat hy doen. Hulle beplan nie hulle lewe nie. Hulle deurdink dit nie. Hulle hardloop agter elke vinnige geldmaak skema aan. Hulle dink elke nuwe ding wat hulle aanpak, gaan die groot sukses wees. Moenie Weer 'n keer wysheid is om te dink. Die Spreukeboek leer dit ook deur dagtyd, deur denktyd. Nee nee, dit beteken nie jy dink jouself dood nie. Ek het daarom ook al aan die ander kant gesien dat die kerk vir hulle self flou vergader. Dat die kerk jare kan vat voordat hulle eers iets doen. Dit is ook dwaasheid. Die spreekeboek het my geleer, as jy weet wat reg is, en jy doen het nie, is die grap op jou, dan word jy een dwaas. Hoe lang dink jy? As lang as die tyks, totdat jy genoeg risiko's bereken het, om een berekende <laughs> risiko te neem, as dit sin maak. Jy skiet nie die jip uit nie, jy storm nie in elke geveg in nie, jy het nie opinie oor alles nie, maar jy het 'n opinie en jy het 'n posisie en jy waag dinge en ons gaan dit nou sien as ons na Prediker hoofstuk 11 toe beweeg. Ehm um, in Prediker 11 begin met daai bekende woorde werp jou brood op die water. En dis ook 'n bietjie verkeerd verstaan deur baie mense. Die prediker sê jy moet ook iets waag. Werp jou brood op die water. Dis nie 'n slim ding nie want die water vat dit weg. Maar dalk sê hy eendag kry jy dit terug. Prediker 11 vers 2. Hou jou besittings op 7 selfs 8 plekke. Jy weet nie watter teenspoed oor die land kom nie. Hy sê wysheid beteken jy moet ook waag. Nie soos 'n dwaas wat blindelings instorm nie, maar soos iemand wat dink. Um sit jy ook dinge uit gooi jy ook jou brood op die water, maar jy doen dit op 7, nee, 8 plekke. Sit nie al jou eiers in dieselfde mandjie nie. Sit nie al jou geld in dieselfde rekening nie. Sit nie al jou hoop net op eh, een belegging nie, by wyse van spreuke. Jy ehm uh, wag, want jy weet nie wat gaan die uiteinde wees nie. O en nou weet ek dat die dat die ouens wat so glo alles wat moet gebeur sal gebeur en al die ouens wat so graag 'n profesie het van ja nee maar toe maar ek sien die Here gaan dit of dat laat gebeur die prediker sê moenie ore uitleen vir te veel uh wensdenkers wat vir jou presies weet hoe die toekoms is nie gebruik jy maar jou eie kop en vat jy maar verantwoordelikheid vir jou eie lewe maar hoe doen jy dit jy dink jy waag maar jy waag berekend ehm um, Ek ken baie mense wat baie planne het. Ek het dit al in die kerk baie kere gesien. Uh jy kan vir enige ou in die kerk 'n opinie vra en jy sal dit kry. Uh en dit is een ding om 'n opinie te hê. Dis een ding om drome te droom. Dis een ding om 'n visie te hê. Maar ek stel belang in daai mense wat die visie bou, wat die visie lewe. Ligkastele bly ligkastele, maar ek soek die ouens wat hulle hier op die grondvlak kan bou met wysheid jy kan saam met um, baie mense sê waar gaan alles heen? Maar dis die persoon wat sê ek kies om die verskil te wees. Partykeer werk dit, maar maar partykeer nie. Maar 'n goeie wyse persoon hou aan met wysheid. Ek het al baie mense gesien wat hulle lewe lank net gewag het op herlewing. Hulle lewe lank net gewag het dat die Here iets nuuts sal doen. Ek herinner my as 'n jong ouetjie het ek um, in 'n wonderlike gemeente groot geword en so 'n klompie jare gelede moet ek weer daar preek. In die aand toe ek huis toe ry, toe sa iets wat by my krap. En toe tref dit my, dis die een oom wat ek weer raak geloop het daar in die gemeente na baie jare. Ek onthou my kinderdae het hy altyd gesê die Here gaan een van die dae iets groots doen, ons moet net bid. En en 30, 35 jaar later toe sê hy dit nog steeds. En ek vra vir hom oom, ehm um, het jy daarom nie groot nuwe dinge van die Here gesien nie? Maar hy het nie eens verstaan wat ek vra nie. Ek kan nie my lewe omdroom nie. Ek kan nie my lewe lank bid, Here, help en gee dat daar nuwe dinge gebeur as ek nie vandag bereid is om die Here se hande en voete te wees nie. Ek wil vandag die Here se herlewing wees. Ek wil vandag met wysheid lewe. En al is ek die enigste ou, onthou jy, Prediker 9, al is ek die enigste persoon met wit klere, dan trek ek dit aan. Al is ek die enigste persoon wat die Here sien, dan sien ek hom. Daar's genoeg mense rondom my wat droomverlore, hoopverlore, probleemaangedrewe lewe. Of wat nog hoop en beplan. Hoe gaan ons lewe na korona en wat? Ek kies om dit sommer vandag te doen, want die prediker leer my: doen dit. Doen wat jy moet doen. Hy sê ons kan nie God alles deurdink nie. Prediker 11 vers 5. Hy sê ons kan nie God deurdink nie, maar saai jou saad in die môre. Prediker 11 vers 6. Gaan dan in die laatmiddag daarmee voort. Jy weet nie watter een van die twee oes sal oplewer nie of dalk albei. Prediker sit nie sy hoop op al hierdie ouens wat soos ek net ook gesê het, so vinnig geprofeseer het en presies weet en vinnig antwoorde het nie. Hy sê jy is verantwoordelik vir jou eie lewe voor God. En, en, en jy het een bykie saad, nou gaan werk hard daarmee. Gaan werk hard daarmee in die ochend en in die maddag. Misschien kom albei op, misschien kom net een op. Misschien drijf hy brood in die water af wat jy op die water gegooi het. Maar hou aan, doen wat recht is. Doen dit volhardend, werk hard. Alle mense wat ek ken, wat die wereld verander het en steeds verander, het baie, baie hard gewerk. Hulle het nie op hulle lauwere geris, ris, ris rondgegaan nie. Die prediker noem dit luiheid en hy is baie teen luiheid. Jy kan maar na prediker 11 gaan kyk, dwaase is lui. Hulle sê, o wereld, daar is een leeuw daar buiten. Nou kan ek nie uit my huis uit gaan nie. Prediker sê, dan moet ons maar een plan maak om die leeuwse ster te knoop. Maar luiheid pas nie by geloviges nie. Ek leer by Paulus hoe hard hy gewerk het. Hy skrywe vir die ouderlinge of hy sê vir die ouderlinge aan Handelinge 20, die ouderlinge van Efese. Hy sê ek het dag en nag hard gewerk met my eie twee hande. Hy sê vir die gemeente in Tessalonika, julle moet die ouens wat daar lui lekker rond sit en wat nie wil werk nie aanspreek. Pas nie by 'n gelowige om lui te wees nie. Ons werk hard, maar ons vertrou die Here vir die saad. Ons saai die saad ruim 2 Korintiërs 9. Maar ons vertrou God vir die oes. Hy wat brood gee, sal ook vir ons elke dag ons brood gee. Nou waarsku die prediker in Prediker 11 vanaf vers 7. Hy sê ehm um, dit dit die lig is aangenaam en is goed om die son te sien. En as jy lank lewe, moet jy oor alles dankbaar wees, maar onthou dat daar ook swaar tye kom. En nou begin hy met die jong mense praat. Nou sê hy, ek het nou lank genoeg met die groot mense gepraat. Kom ek leer vir die jong mense wysheid. En hy sê asemrowende dinge. En ek wens ek het dit meermale gehoor en geleer en toegepas toe ek jonk was. Dan sou ek nie so volwasse geword het nie. Want baie groot mense wat ek ken is net volwasse. Ek bedoel volwasse, hulle het was in hulle geestelike ore en en hulle sukkel om die Here te verstaan. Die prediker sê Prediker 11 vers 9: Jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug en jou jong dae ten volle geniet. Hy sê doen wat jy goed vind en waarvan jy hou. Hm. Sjoe. Ek onthou my jong dae het ou Dominee net vir ons vertel wat's verkeerd en hoeveel sondes wag op ons. En ons mag nie hierdie musiek luister en na daardie musiek luister en hierdie speletjies speel en daai plate hê nie. Daar was selfs blykbaar boodskappe as jy dit agteruit geluister het. Ek het dit nie eens vorentoe verstaan nie. Ek kon nie agteruit dink nie vandag nog nie. Maar hoe dit ook al sê, die prediker sê nie oppas vir dit, oppas vir dit nie. Hy begin deur te sê geniet, geniet, geniet. Jy moet jou lewe geniet. Jy wat jonk is, go for it. Voluit. Doen net wat jy wil. Oeps. Dit wil pa en ma nie hoor nie. Hy sê nee, wag dat ek nie die volle waarheid vertel. Maar moenie vergeet van God nie. Doen net wat jy wil, mits jy dit in die teenwoordigheid van God doen. So die vraag is, nie is dit reg, is dat reg, is doer die reg nie. Die vraag is, kan ek God daarna toe saamvat, daarna toe saamvat, daarna toe saamvat. My lewe is oop en bloot vir God. Jy kan enigiets doen as jy God kan saamvat. Wat 'n fenominale beginsel. As ek jonger was en dit geweet het, sou my lewe baie eenvoudiger gewees het. Want uh ek moes hierdie les vir my leer nou dat ek groot is. Enige plek waar die Here welkom is, is ek ook. Enige plek waar God verheerlik word, daar kan ek wees. Geniet dit en onthou God sal van jou rekenskap vra. Prediker 11 vers 10. Hou bekommernis uit jou hart. Kyk, hy weet een ding van groot mense. Hulle het van stres 'n nasionale tydverdryf gemaak. Groot mense kan worry. Angs maak hulle klaar. Jy noem die woord corona en hulle het angs. Jy noem die anti-kris en mense slaan in sweet uit. Jy praat van rekenaarskyfies wat dalk ingeplant kan word en almal kekkel daaroor op op sosiale media. Jy sê die land gaan swaar kry en mense slaap nie. Jy sê daar's moeilikheid en kerkmense staan na dienste daaroor en praat. Hm, prediker sê moenie so oud word nie, moenie so groot word nie. Wees terwyl jy jonk is, vreugdevol en word met vreugde oud. Bly entoesiasties, bly 'n kind. Jesus het mos nie verniet gesê dat ons kinders moet word nie. Ha, vertrou groot mense om daai teks verkeerd te verstaan. Matteus 18 sê Jesus as jy nie verander en soos 'n kind word nie. En toe kom groot mense en sê nee ons moet net soos kinders glo. Jesus het dit geniks gesê nie. Hy het gesê jy moet verander en 'n kind word. Hoe lewe kinders? Hulle vind vreugde Prediker 11 vers 9. Hulle geniet hulle jong lewe Prediker 11 vers 9. Hulle doen wat hulle goed vind en waarvan hulle hou saam met die Here Prediker 11 vers 9. Hulle worry nie, hulle stres nie, hulle hou dit uit laar. As moeilikheid aankom sê hulle verbode. Moeilikheid verbode. Hulle het 'n Christus antivirusprogram hulle lewe, die Heilige Gees se program wat moeilikheid blok. Hou kommer uit jou hart. Vermy wat jou liggaam kan kwaad doen. Vermy wat jou liggaam kan kwaad doen. Is dit nie die mees fenominale lewensgids wat jy al in jou hele lewe tot nou toe gehoor het nie? Vind vreugde, geniet die lewe, doen waarvan jy hou, mits jy weet God gaan jou daaroor uitvra. Jy moet hom saamvat. Ehm um, breek kommer voordat dit by jou lewe opdaag. Vermy wat jou liggaam kan kwaad doen. Hm. Dis die roetewysers vir 'n sinvolle lewe. Nie alles gebeur met 'n rede wat moet gebeur sal gebeur. Hy sê man, alles kom tot niks. Kies jy om die lewe beter te maak, beter te lewe. Leef jy die lewe op voordat dit jou oplewe. Soos 'n vriend vir my altyd gesê het nadat hy hartmoeilikheid gehad het, van nou af val ek my hart aan voordat hy my aanval. Ek val hom aan met 'n gesonde leefwyse, met 'n verantwoordelike leefwyse. Nou ehm um, voordat die lewe jou opleef, leef jy die murg uit die lewe se pype. Prediker 12. Dink aan jou Skepper in die jong dae, waar voordat daai swaar dae kom wat jy sal sê ek het niks daaraan nie. En nou vertel hy van die ou oud word fase in Prediker 12 vers 2 en 3. Hy praat van 'n goue draad van 'n silwer kruik. Hy praat van uh wanneer die ouderdom kom, wanneer die die die son donker sal word die daglig min sal word. Ons vermoed hy verwys hierso na mense wat blind word, jy kan al hoe minder lig sien as jy oud word. Jou oë verswak. Dis die tyd wanneer die wagters van die huis bewe, die sterk manne waggel. Die malers ophou maal. En daar self skrifverklaarers wat sê dit is die verswakking van van ehm um, jou liggaamskragte, feit dat jy nie meer goed kan eet nie ensovoorts ensovoorts wanneer die meel dof word. Hy sê die lewe die lewe is hard vir baie ouer mense. Daarom dat die Here se hart bloei vir vir ou mense wat swak word en en wat wat siek is. En jy en ek moet ook 'n hart hê vir mense wat ouer word want hy sê ons almal is op pad. Maar maar maar lewe so dat jy die ouderdom se bluf sal roep. Dis wat hy ook sê. Voordat hy tyd aanbreek dat ons weer terugkeer so stof na die aarde toe Prediker 12 vers 7. En nou sluit die boek af. Prediker 12 vers 9. Hoor nou, die prediker was nie net 'n man van wysheid nie. Hy het ook die volk onderrig. Hy het nagedink, nagevors en spreuke gemaak. Hm. Wysheid moet nie vir jouself gehou word nie. Daar's te min. Herinner jy jou nog aan Prediker 7? Eenheid te duisend. Wysheid is so skaars soos kan kom. Nou as jy wysheid het, leer dit, deel dit, praat dit, beoefen dit, lek dit uit onderrig mense in wysheid. Leer mense die kuns van lewe voor God, soos wat ons nou pas beleef het, hy jong mense leer. Moenie kies vir dwaasheid nie. Die Prediker vers 10 het daarna gestreef om hom raak uit te druk. Ek het by 'n vriend van my Lennard Sweet geleer dat ek nadink oor my Facebook plasings, dat ek nadink oor die tweets wat ek op Twitter sit. Dit is deel van my geestelike dissiplines dat ek fyn moet skrywe, fyn moet verwoord. Ek het al so vir jare die voorreg, ek dink so baie 16, 17 jaar om elke dag in die beeld uh, te skrywe, 5 dae 'n week minstens. En dit het my verplig omdat ek maandag tot donderdag letterlik so 170 woorde kry en Satra 250 om letterlik my woorde te tel om fyner te dink om fyner te skryf dit het my geestelike dissiplines geword om elke dag sinvol oor God en oor die lewe te skryf in 170 woorde ek dank die Here dat dat hierdie kolom my meer gehelp het as wat dit dalk um, al die lesers gehelp het maar maar ek leer dit by die prediker Hy het daarna gestrewe om hom raak uit te druk en die waarheid getrou op te teken. Om meer te sê met minder. Om wyser te wees eerder as dwaas. Om te dink voordat jy praat. Om eerlik te wees, om opreg te wees. Die woorde van mense met wysheid sê hy in vers 11 van Prediker 12 is so skerp stokke, so spykers wat ingeslaan is. O, waarheid maak seer, maar soos sy vroeër in die boek gesê het, liewers die regheid woorde van 'n wyse as die vleitaal van 'n dwaas. Wysheid is nie maar net um sweet nothings nie. Dis nie maar net 'n paar mooi woordjies op sosiale media, daai goed voel soort nie. Dis pad langs. Waarheid kom in jou spasie in. Dit dit ontnigter, dit ontmasker. Wyse mense is eerlik. Jy wil nie altyd in jou lewe hê nie. Dwaase is makliker. Hulle maak grappies en is ligsinnig. Wyse mense vra partykeer vir jou: "Hoekom sê jy dit? Hoekom tree jy so op?" En dan sluit hy af. Hy sê die belangrikste van alles, my seun, wees versigtig. Daar's nie 'n einde aan die skryf van boeke nie en studie oor eis die liggaam. Ek sê altyd vir die studente, hierdie is die enigste spreuk wat almal ernstig vat. Te veel studie oor eis die liggaam. <laughs> Daarom studeer hulle nie moenie hierdie een spreek um, verkeerd verstaan nie. Hy sê daar kom nie einde aan dit nie. Hy sê maar die slotsom van alles wat jy gehoor het. Nou sluit hy sy boek af, Prediker 12 vers 13. Is dit: Dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dis die sin van die lewe. Onthou jy hoe hy begin? Alles kom tot niks. Alles is 'n gejaag na wind en hier is die slotsom. Dien God, gehoorsaam hom. Dit is wat van 'n mens gevra word. Dit is wat God vra. Nie van 'n gekort paadjies nie. Dien hom. En hy gaan van jou rekenskap vra vers 14 oor wat in die geheim gedoen is, goed en kwaad. Dien God. Dien God en gehoorsaam sy woord en lewe met vreugde. Dit was 'n voorreg om saam met jou deur die prediker ligvoets te reis. Mag jy en ek leer van wysheid. Mag ons wegbly van dwaasheid. Mag ons se wag voor ons hart, voor ons kop, voor ons mond en voor ons liggame sit. Mag ons met wysheid ons dae tel. Mag ons so lewe dat ons nie wind jaag en wind vang nie, maar dat ons in die stroom van die Heilige Gees is. Mag ons elke dag die persent wat die Here vir ons gee oopmaak naamlik blydskap. Mag ons blydskap skep rondom ons tafel, by ons huis, tussen ons vriende. Mag ons so lewe dat ons lewens effek het, dat dit sin het. Mag ons 'n goed geleefde lewe leef, die prediker se soort. Kom ons bid saam. Baie dankie Here dat ons in u woord lig en lewe vind. Dankie dat ons by u wysheid vind. Dankie dat u vir ons lei in die volle waarheid. Dankie vir hierdie tyd dat ons saam deur die prediker kon reis. Skryf hierdie woord diep in ons harte. Gee Here dat ons met geskenke wat U vir ons gee van vreugde ons lewe sal leef. Ons dankie in die naam van Jesus. Amen. Thank you.